La presència pública doncs creiem que pot ser un instrument precisament per garantir que hi hagi més competència, per garantir també que el servei sigui de més, de més qualitat i per garantir, sobretot, un preu que permeti doncs, que aquest servei sigui assequible pel conjunt de la, de la ciutadania. Obrim el mercat perquè és un imperatiu, però el fem d'una forma eh, mesurada per tal de garantir uns estàndards de qualitat, garantim transparència i informació i, finalment, assegurem el sistema beneficència.